अनि परेर आयो भने केटाहरूसँग गाइदिने हो खोइ उनीहरूलाई जस्तो भात निकालेर छ उस्तै भाव लगाइदिने हो आफूले पनि अहिले पो सिगर खेल्नु नि पाउँदैन हान्नु नि पाउँदैन आज कहाँ हान्यो कहाँ हान्यो कहाँ छ बन्धु भन्दै हिँड्थ्यो उसले त घाँटो नाच्नु थाल्यो आँगनमा बसेर ए बाबाहरू त बन्दुक लिएर यतिकै जान्थ्यो मिर्क मार्नुलाई आजभोलि जमाना जाँड खायो रोक्सी खायो आयो ए माझ माझ पस्छ फेरि मात्या हो बाँकी हो के हो जस्तो लाग्छ त्यही भएर सबै छोडिदिया हो जाँड रक्सी खानु नि हुन्न अरू बेलामा त हुन्छ त्यो घाँडो नार्ने बेला हुन्न त्यही भएर मैले ए यस्तो झ्याउ भन्छ म त म त झ्याउ न भन्छ मलाई त झ्याउ नै लाग्छ गाउनुलाई पनि अब यो चिजहरू त अब अब तपाईँहरू एक दुईजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि बितेपछि त कसैले पनि सक्दैन छैन सबै बाँचेर बस्न मर्छ मरेपछि छैन एउटा नै छेसको जाने छैन माया गुरुङ नातिनी हो क्या म घाटुहरू नाच्नु भयो नाच्यो के के हुन्छ घाँटु नाच्दाखेरि मलाई एकचोटि भन्दैन घाँटु नाच्ने बेलामा भात खानु पाउँदैन अनि आँखा चिम्लेर नाच्नुपर्छ कि को आयो को आएन मान्छेहरू यसो बेला बेलामा लुकेर हेर्नु हुन्न हुन आहार त त्यो तिमीको जिउ हुन्छ अब खोल्न हुँदैन भनेर नखोल्ने कि खोल्दै खुल्दै खुल्दैन खुल्दै खुल्दैन भरै मात्रै दिनभरि नाचेपछि बेलुका मात्रै आँखा खोल्नु अब त सक्दैन बाँच्दैन भने भनेपछि पानीले उब्रेर अरे बल्ल हेर्नुहुन्छ नाच मैले त बाह्र वर्ष कति दिनसम्म हुन्थ्यो काठ तिन दिनसम्म हुन्छ नि तिन दिनमा सकिने त तिन दिनमा सक्छ भने चार दिनै लाग्छ नाच नाच अनि तपाईँले गीत पनि गाउनुहुन्छ घाटो घाटो गीत त गाउँथ्यो कि अरे बुढी भएपछि त्यो गीत चाहिँ कस्तो हुन्छ पुरै कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ सबै नाचेर गर्नु पर्दैन पो गाउनेलाई पुरै गर्नुपर्छ कि पुरै गाउनुपर्छ तिन चार दिनसम्म अरे पनि अनि तपाईँ त्यो तिन चार दिनसम्म गाउने गीतहरू सबै कन्ठै हुन्छ कन्ठै हुन्छ नि कन्ठै हुन्छु गाउनेले जानेर गर्छ कि कन्ठै गर्छ दादाहरूले केही पनि गर्दैन अब त्यो लेख्ने भने त एउटा किताब सिनी हुन्छ होइन लेख्नु पर्दैन आउँछ नि त्यतिकै गीत त गाउने त्यही भएर गुरुमाउ भनेको आउँछ नि गुरुमाउ गुरुमाउ भन्छ नि त गाउनेले कतिजना हुन्छ गुरुमाउ हुन्छ एउटाले निकाल्छ के अरे गीत अनि अरू जातिहरू पछि पछि जान्छ पछि पछि जानेवाला कहिले जान्छ कहिले जान्दैन तपाईँ चाहिँ गुरुम म मैले त गाउनु त गाउँछ मैले अनि मैले चाहिँ पुरै थलेर गएको छैन कि त्यही भएर गाउनै हुन्न भनेर भनेको ए अनि को थियो त गुरुमाउ थियो हाम्रो आमाले गाउँथ्यो उहिले अनि हाम्रो हजुर आमाको फेरि उही अर्कै हजुर आमाले गाउँथ्यो के अरे हाम्रो बाजेको आमाले गाउँथ्यो कि पहिला पछि हाम्रो आमाले गायो अनि हाम्रो आमाले गाउँदा नि मैले पनि गाएँ गाउनै पर्छ पछि पछि गएको अहिले घाँटु लाउँछ गाउँदैन गाउँमा लाउँदैन त नि अहिलेको मान्छेहरू आँखा चिम्लेर नाच्नै खोज्दैन अब के गर्ने उहिलेको मान्छे त गाउँ पछि नाच्थ्यो अलग अलगै हुन्छ क्या फेरि घर त्यही भएर भनेपछि अब तपाईँले अब गाउने अब नाच्ने घाटु नाच्छु भन्यो भने तपाईँले गुरुमाउ भएर गाउन सक्नुहुन्छ सक्छ नि तपाईँ नाच्ने मान्छे हुनु पऱ्यो कि बरु कतिजना चाहिन्छ चाहिन्छ नि चार पाँचजना कति कोही ठुल्ठुलो गाउँमा त पन्ध्र बिसजना हुन्छ त्यो सानो गाउँमा तिन चारजना पाँचजना हुन्छ तिनजना चारजना भएपछि कसरी कसरी सुरु गर्छ त्यो अब त्यो घाँटी ना नाच्नलाई अब के के गर्नुपर्छ त्यो उहरूले के गर्नुपर्छ भने घाँटी नाच्नुलाई अनि गुरुमा पनि त्यो नानीको त्यो कुमारी केटीहरू पनि सबै भातै नखाएर एक छ दाल खाएर बस्नुपर्छ राति भोलिपल्ट भात खानुहुन्न भात खानुहुन्न मासु खानुहुन्न अनि जाँड खानुहुन्न जाँड बेसी खानुहुन्न त्यतिकै मिलाएर बस्नुपर्छ भरे एकैचोटि आधा गीत गायो भरे छ खायो भोलिपल्ट फेरि खानु पाउँदैन फेरि दिनभरि गायो पानी खाएर सुदा पानी खाएर चिया खाएर गाउँछ भरे फेरि आधा गीत भ्याइसकेपछि फेरि भात खाने नत्र त्यसै नानीले खानु पाउनु खानै हुन्न रे भन्छ अब किन भने किन हो त्यसरी खानु भएको भन्यो भने देउताले गाली गर्छ नि भन्छ होला भन्दै चुप लाएर बस्छ क्या अनि तपाईँहरूलाई त्यो गीत गाउँदा नाच्दाखेरि कतै देउताले केही भनेको त्यस्तो केही थाहा हुन्छ त हुन्न त्यही नै गर्दैन देउताले अनि थालनीमा देउताको गीतै थाल्छ आधा बिचमा गए गएर म मात्रै हो आधा बिचमा पुगेपछि बल्ल अनि अर्कै गीत आउँछ फेरि सकिएको दिनमा पनि देउताकै गीतै आउँछ त्यो गर्छ कारण अनि तपाईँ त नाच्नु पनि भयो होइन बाह्र वर्ष नाच्नु भयो नाच्यो अनि त्यो नाच्दाखेरि अलि अरूलाई अरू बेलामा भन्दा फरक के हुन्छ के अरे आँखा खोल्नै मिल्दैन कि तपाईँले अब खोल्नु हुँदैन भनेर नखोल्ने हो त खोल्नु हुन्न भन्छ के अरे खोल्नै मिल्दैन अब पहिले त बिचरा सानो सानो केटाकेटी त हेर्छ नि हेर्नु त झ्याउलायो होला नि धेरै मान्छे बोलाएपछि त अब हेरिहाल्छ नि केटीकेटीले को आयो को आयो को आयो को आएन थाहै हुन्न ठुल्ठुलो चाहिँ सानो सानोलाई चाहिँ खोल्छ अनि तपाईँहरूले त्यस्तो हो भने यसरी हेरिहाल्छ नि ए अनि त्यस्तो झम्म पार्ने लाग्ने जस्तो त केही पनि हुँदैन हुन्न केही नै अनि कतिपय त अनि त्यो घाँटु नाच्दा नाच्दै के बिग्रिएर मर्छ भन्ने सुनेको छ नि त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन हुन्न केही नै हुन्न पुरै गीत पर्छ अनि केही नै हुन्न गीत बिग्रियो भने चाहिँ के हुन्छ दुःख बिमार हुन्छ अरे भन्छ कि बिग्रियो भने अब पुरै गीत गाइदिएपछि केही नै हुन्न तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन त्यस्तो भनेपछि त्यो त्यो गीत चाहिँ कसैले कतैबाट किताबबाट पढेर गरेको होइन त्यो सुन्दै आएर आउँछ नि दिलाएपछि त पढ्नु नि पर्दैन अनि त्यतिकै आउँछ भनेपछि तपाईँले अहिले पनि सम्झिराख्नु भएको छ हो कि गीत गाउँदा गाउँदै फेरि बाले भन्ने जस्तो गीत गाउँदा गाउँदै आफै आउँदै जाने हो कि तपाईँले सम्झेर भन्नुपर्ने हो त्यो गीत आफूले सोचेर भन्नुपर्छ क्या अब यस्तै गाउनुपर्छ भनेर सोचेर गाउनु पऱ्यो अब यो थरी सकेपछि अर्को थरी आउँछ यो थरी अर्को आउँछ नि गीत भनेपछि अनि बल्ल लास्टमा सक्छ सकेपछि त्यो सकेपछि त फेरि सबै छोक्छौँ सबै देउतासँग बिदा मागेर जा जानुपर्छ कि सक्छ कि सबै देउतासँग बिदा माग्नुपर्छ नि सबै आउँछ सबै देउता भन्नाले कुन कुन देउताहरू आउँछ ठुल्ठुलो देउता भन्नै मिल्दैन अब भन्नु मिल्दैन यो यो देउता भनेर भन्नु मिल्दैन मिल्दैन गाउने बेला मात्रै आउँछ कि गाउने बेला भनिदिनुपर्छ त आउँको पनि अब केही ऊ हुने के अब एकैचोटि कहिले कहिले यसो आफू बस्ने बेलामा थाक्ने बेलामा बसेको बेलामा मनमा सोच्यो भने पन्ध्र वर्ष पछि पछिदेखि बल्ल आफ्नो मनमा सोच्यो अहिले बर्खामा त बिर्सेरै बस्नुपर्छ जानु नि हुन्न भन्छ उहिले अनि भनौँ न परम्परादेखिको अनि यो पुरै देउताको गीत गाउँ हुन्छ यो खास गरी अनि यताउता अनि उही यस्तै परेको बेलामा त्यो गाइरहने चिज पनि हुने कि त त्यो त सरस्वती आउने कुरा हो सबै काम छ नि त त्यो नाच्ने केटीहरू पनि काम छ अनि त्यो गीत गाउनेहरू पनि सबै गाउँछ त्यो नाचो गाउँछ नि त्यो मादलको ठकन हाल्छ नि हो त्यस्तै हो कि त्यो त न यो घाँटो भने कुरो त त्यो के हो भने यो चन्दी पूर्णिया पूर्णिमा मात्रै गाउने हो त्यो गीत खासै पूर्णिमा अनि घाँटो नाच्ने होइन पूर्णिया परिवार द्वितीयमा धुर्छ त्यतापट्टि हरेक केटाहरू आउँछ नि चुड्का लाउनु त ल त्यहाँ फलाना काममा चुड घाँटो नाचेछ अरे जाउँ चुड्का लाउनु हिजो त गएँ नि फेरि नि म त त्यो गिन्दुरको मान्छेहरू गएर छ गएँ नि बितेर चौतारामा अनि पाँचजना केटीहरू नाचेको थियो पाँचजना बुढीहरू गएर गीत गायो उनीहरू नआएको एक दिन एकछिन पछि त दस मिनट पन्ध्र मिनट दस दस मिनट पछि त फेरि ल भयो अब त भनेको त आँखा नि आफै हेऱ्यो उनीहरू ए त्यो टाउकोमा लाउने सबै आफै झिकेर राख्यो पोको पारेर राख्यो भयो के अरे साउनको पनि नहुने घाँटो त सालमा एक फेर मात्रै हो क्या त्यो पुरै देउता उठाएर गाउने हो त्यो त होइन अनि सालमा एक फेर केटीहरूले नचाउने हो पहिला नजाने कमर केटीहरूलाई नचाउने हो अनि बुढीमाउहरू चार पाँचजना दस बाह्रजना कति छ हाम्रो गाउँमा त्यो मिलेर मजाले गाउने हो त्यो देउतो उठाएर ए त्यत्तिकै अहिले एक दुईजना गाउनु मिल्दैन मिल्दैन थियो त अहिले त यो घाँटोको त के हुन्छ घाँटो त के हुने अनि वर्ष दिनमा एकखेर गाउने चिज हो कि चन्दीपुर पारेर थियो त्यस्तो गीत चाहिँ कस्तो हुन्छ हो रे घाँटो भन्यो नि त्यसरी लानुपर्छ भाका छलेन तिमीले विवाह के भन्नुहुन्छ गाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ क्या घाटो अनि सिद्धिमिति आएपछि गाउनुहुन्न कि पाप लाग्छ अरे पहिला देउता नहुँडाइसँग गाउनुहुन्न अनि अनि त्यो देउतो उठाएर चाहिँ कि पुरै गाउनुपर्छ आधा एउटा दुइटा गाएर पाप लाग्छ क्या अनि त्यो घाटु धुर्दा चाहिँ कसरी धुर्छ धुर्दा नि देउतालीमा जान्छु के अरे धन्दा गर्ने अर्कै हुन्थ्यो लगाइदिने होइन के बिग्रिरहेको छ त्यो बनाइदिनु अर्कै हुन्थ्यो के अरे त्यो लगाउनुभन्दा अगाडि केही पूजा गर्नुपर्छ पर्दैन अनि त्यतिकै आँगनमा लिप्यो अनि त्यो लोटामा पानी राख्यो अनि त्यहीँ छेउमा नाच्थ्यो अरे केही गर्नु पर्दैन आँखा चुन्दैपछि नाच्दा नाच्दै पिसाब गर्नु मन लाग्यो भने के गर्नु अनि त्यही त नि त्यही धन्दा गरेर लान्थ्यो ल्याउँथ्यो भन्ने आफूले मन लाग्यो बोकेर लान्थ्यो कोहीले कोहीले तानेर लान्थ्यो सक्नेलाई बोक बोकेर लाने नसक्नेलाई तानेर लान्थ्यो कता छ कता छ बाटो भन्दै जान्थ्यो त्यो बोल्न मिल्थ्यो बोल्न मिल्छ नदेखि मात्रै अलिअलि बोल्ने नत्र बोल्नै हुन्न नि त्यही धन्दा गरेर त अलिअलि खसाखुसु भन्थ्यो कि अरे धन्दा नगरेर अरूसँग बोल्नै नहुने आहा तिम गरेपछि त बोल्नै नहुने त्यो बिहान के अरे नाच्न सुरु गरेपछि दिनैभरि नाचिरहने हो कि दिनैभरि गाउने थाक्छ नि फेरि थाकेपछि त एकछिन बस बस्दै थकाइ मार्दै गाउँदै नाच्दै गर्थ्यो भरे एकैचोटि अनि बल्ल खानु पाउँथ्यो त्यही गर्थ्यो अहिलेको मान्छेहरू नाच्दैन अनि धुरेपछि तपाईँहरूलाई पैसा दिन्थ्यो त्यति निखेरै दिन्थ्यो नि अब सबै नाचेपछि त सबै टिका लाउनु आउँथ्यो कि अरे टिका लाउँदै पैसा दिँदै जाँदै गर्थ्यो अनि डुङ्गुर पैसा बाह्र दस बाह्र दस बाह्र हजार पैसा हुन्थ्यो त्यही पैसाले फेरि ए भैँसी बाख्रा किन्यो फेरि भोज फुलाउनु पऱ्यो नि त्यो टिका लाउनेलाई टिका लाउँदै त ऊ छैन पो खानु बोलाउँछ नि फेरि ए त्यो पैसा खोलिदिनु हाल्नु पाएन पाएन भोज फुलाउनु पर्छ नि <laughs> कहाँ खोल्टीमा हाल्ने कुरै आएन नि घाटो नाचेपछि भोज छोरी खुवाउनै पर्ने हिसाब गरेर जति भएको छ फलाना यति दिया छ फलाना यति दिया छ भन्दै त्यो हिसाब गर्दै फेरि बगाउँथ्यो नि खानु अनि त्यो भोज खाइसकेपछि धेरै धेरै धेरै दिन्थ्यो त्यतिखेर बर धेरै भयो भने बल्ल बाँडेर लिन्थ्यो कि नाच्नेवाला हिसाब गरेर धेरै भयो भने अँ धेरै भयो भने अनि त्यो गीत चाहिँ के सम्बन्धी हुन्छ देउताको प्रार्थना गर्ने हो कि तिनीहरूको चरित्र भन्ने हो कि कस्तो अब देउता खेलेको कुरा गर्ने हो कि कथा भन्ने हो कि के हो त त्यो गीत कथा होइन कथै जस्तो भनौँ न अब के हो भने अहिले मैले त्यो रमण चलित गीत गाएन हो त्यही मताबी त्यो देउतैको गीत हो कि त्यो त यता घाँटु हो यो अनि के भने नाचो नाच्छ नि नाचोको पनि त अब सबै त्यो रमण चरित्रको देउतेको गीत त हो नि त्यस्तो हो कि आधा बिचबाट चाहिँ त्यही राजा रानीको लाइनमा जान्थ्यो के अरे होइन उहिलेको सिकार खेल्नेको हुन्थ्यो गीत अहिले पो सिकार खेल्नु पाउँदैन हान्नु नि पाउँदैन आज कहाँ हान्यो कहाँ हान्यो कहाँ छ बन्धु भन्दै हिँड्थ्यो उहिले त घाँटो नाच्नु थाल्यो आँगनमा बसेर बाबाहरू त बन्दुक लिएर यतिकै जान्थ्यो मिर्का मार्नुलाई अब त्यो गीतमा भने ऊ चाहिँ त्यो त्यो काट्ने भाँडो नि चाहियो अनि त्यो सिगार खेल्ने बन्दुक पनि चाहियो सबै थोक खुब चाहिन्छ क्या बनाउनै पर्छ त्यस्तो धनु काँडा चाहियो मृग मार्नुलाई चित्र मार्नुलाई चाहिन्छ कि सबै गाउनुपर्छ यो तपाईँले गाउँदा गाउँदै अनि केटा मान्छेहरू चाहिँ जङ्गलमा गएर मृग मारेर ल्याउँथ्यो ल्याउँथ्यो मासु पनि खाने मृग मासु पनि सिकार खेल्नु हिँड्थ्यो के अरे रार हुन्छ अरे भन्छ नाच्नेलाई नाच्नेको रार गाउनेलाई गाउने ना रार होइन सिकार खेल्ने सिकार खेल्ने रार त्यस्तो गर्थ्यो उहिले जमानामा अहिले त त्यस्तो छैन जमानै सिधै हो जस्तो लाग्छ तपाईँ यो तपाईँले घाँटु नलगाएको अथवा घाँटु गीत नगाएको नच ननाचेको कति भयो मैले भयो अहिले त थुप्रै वर्ष झन्डै बाह्र चौध वर्षै भइसक्यो अनि गीतै गाएन भने पनि बिर्सिन्न पो आफूले गाएको गीत त मनमै सोचेर आउँछ कि आफूले सोचेर भन्नुपर्छ यो गीत यसरी हो भनेर सोचेर भन्नु पऱ्यो कि दुःख हुन्छ थाक्छ अब त ताकत छैन गीत गाउने मान्छेले खान पाउँदैन अँ त्यो गुरु मरेर खानै पाउँदैन नि गीत गाउने मान्छे नाच्ने पनि खानु पाउँदैन आजभोलि जमाना जाँड खायो रोक्सी खायो आयो ए माझ माझ पस्छ फेरि माथि हो भा के हो के हो जस्तो लाग्छ त्यही भएर सबै छोडिदिया हो छोड्छ अनि गाउने नानीहरू चाहिँ खानुहुन्न जाँड त्यो केही खानुहुन्न अहिलेको मान्छे छोरी मान्छेले पनि खान्छ छोरा मान्छेले पनि खान्छ मात्यो आयो माझा माझा बसेर बस्छ छोरी मान्छे नि अहिलेको जमानामा त छोरी मान्छे धेरै छोरा मान्छे भन्दा छोरी मान्छे धेरै खान्छ यो घाँटो गीत भन्छ के अरे जाँड रक्सी खानु नि हुन्न अरू बेलामा त हुन्छ त्यो घाँटो नार्ने बेला हुन्न त्यही भएर मैले ए यस्तो झ्याउ भन्छ मलाई मलाई झ्याउ न भन्छ मलाई त झ्याउ नै लाग्छ गाउनुलाई पनि अब यो चिजहरू त अब अब तपाईँहरू एक दुईजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि बितेपछि त कसैले पनि सक्दैन छैन सबै बाँधेर बस्छ मर्छ मरेपछि छैन एउटा नै छेसको जाने छैन अरूले त्यही भयो अब सधैँ अब सालनी गाउँघरमा नाच्दै गाउँदै गऱ्यो भए त कोही कोहीलाई सुन्थ्यो धेरै जस्तो आफ्नो नजिकमा गाउँमा मान्छे नै छैन गुरुङ गाउँमा मान्छे छैन भन्नु पऱ्यो सबै ए बजारमा बसेर बस्यो यहाँ मगा गाउँमा उहिले त बेसरी नाच्थ्यो अहिले घाँटै नाच्दैन घाँटै नाच्दैन त्यही भएर अहिलेको मान्छे खाएरै लाभार पनि हुन्छ रेसी खानु हुन्न है घाट लाउँदा भन्यो भने अलिकति खानु खानुपर्छ यी गिलास भन्छ सबैले त्यो भनेपछि के भयो खानै भन्छ खानै भन्छ अनि त्यो रक्सी खाएर मात्रै हो त यो घाँटु साँटुहरू लगाउनु छोडेको किन होला छोडेको छोड्दै गएको मान्छेले धान्नै सक्दैन कि त्यही भएर कोही पनि गिरा नै सक्दैन नाच्नेवाला निस्क्यो पनि गिरा नि जान जनसङ्ख्या नि पुग्दैन पुग्नु पऱ्यो नि चार पाँचजना हुनु पऱ्यो के अरे हामी जस्तो बल्ल गाउँ छ नाच्ने पनि हुनु पऱ्यो फेरि गाउने मात्रै भएर हुन्न नाच्ने मात्रै भएर हुन्न सबै थुक मिल मिलाउनु पऱ्यो कि सबै सुख मिल्नु पऱ्यो सबैजना मिलेपछि मात्रै हुन्छ एक दुईजना मात्रै हुन्न जम्मा जम्मी अब अहिले तपाईँले घाँटु लगायो भने कति खर्च लाग्छ मैले लगायो भने म त छोरीहरू सबै गइसक्यो अरे मेरो त केही खर्च हुनु हुन्न गाइदियो भन्यो भने गाइदिन्छ मेरो त केही नै हुन्न होइन होइन जसले भयो नि गाउँले भयो भने एकजनाले त गर्नु पऱ्यो नि कति खर्च लाग्छ त्यो घाँटु गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो बेला खर्च त लाग्छ नि पाहुन पात आयो भने भात मासु दिनै पऱ्यो रक्सी दिनै पऱ्यो है अरू त त्यो नानीमा खर्च हुन्छ हाम्रो त खर्च हुने गाउँलेहरू केही छैन नाच्नेवालाको खर्च गऱ्यो भने दुई तिन चार हजारै लाग्छ बितेर ला आउनु उनीहरू लानु नि पऱ्यो होइन पाहुनलाई पनि दिनै पऱ्यो पाहुन बस्नु पनि खानेको रुख्नु खानु बस्नु भन्नु पऱ्यो दिनै पऱ्यो आफूभन्दा खाएर भएन ए त्यो सबै खर्च नाच्नेहरूले गर्छ अनि उनीहरू नाच्नेहरूले गर्छ खर्च कपडा पनि सिलाउनु पऱ्यो होला आफू लाउने कपडा सबै सबै किनेरै भने नि बनाएरै लाउनु पऱ्यो अरे होइन राम्रो बनाएर लाउनु पऱ्यो अब <coughs> अनि आफूमा भएकोले मात्रै हुन्न लाउनु पनि खर्चै हुन्छ खान दिनु पनि खर्चै हुन्छ ड्रेस चाहिँ कस्तो हुन्छ के के ड्रेस लाउँछ ड्रेस लाउँछौ त्यो उहिलेको फरक जस्तो लगाउँछ कि कटुको लाउनै पऱ्यो माथि घेरा जस्तो लाउनै पऱ्यो तोला लाउनै पऱ्यो त्यति हो माथि त पर्दैन त्यो टाउकोमा के के लगाउँछ नि त्यो त पैसा पर्दैन नि आफूले धन्दा गरेर लगाउने हो त्यो त टाउकोमा लगाउने त के के हालेर बनाउँछ त्यो के हालेर बनाउँछ <coughs> <coughs> अनैत्यतान <laughs> भुटेर त्यही बाँस काटेर सिन्का बनाएर त्यही उनेर लगाएको हो कि त्यो माथिको लाउने त त्यो त एक दिन लगाए पनि सक्यो फेरि भोलिपल्ट अर्कै बनाउनु पर्छ कि त्यसैले पुग्छ त्यसैले पुग्छ तिन चार दिनसम्म हुन्छ त्यसलाई घामले नि हुन्न अनि पानीले भिजाउनु हुन्न लगाएर लगाएर बेलुका फेरि शीतलमा राख्नुपर्छ त्यही नै गर्नुपर्छ अलि चोखो ठाउँमा सफा ठाउँमा राख्नुपर्छ त्यसको चाहिँ राम्रै आफू जहाँ बस्यो त्यहीँ राख्नु पऱ्यो अनि फेरि त्यो धुलेपछि त फेरि त्यही घिउ तपाईँ सबै चरा लिनु कि घिउ कहिले कहिले यसो साथीहरूसँग मात्रै मलाई गाउँदैन दोहोरी गाउनु भएन केटाहरूसँग गाउनु भएन कहिले गयो परेर आयो मात्रै नत्र गाउँदैन मलाई झ्याउला छ मलाई त अब त बुढी भयो झ्याउला छ अहिले बुढी भएपछि झन् गाउनु पऱ्यो अरे कहिले कहिले पर्छ त नि नत्र गाउँदैन झ्याउला छ मलाई त आमा पार्टी हिँड्नु पऱ्यो पर्छ कहिले कहिले अनि परेर आयो भने केटाहरूसँग गाइदिने हो अनि पराखेन भने गाउँदैन म के के भएको गाउनुहुन्छ तपाईँहरूले के भएको गाउने खोइ उनीहरू जस्तो भाषण छ उस्तै भए लगाइदिनु आफूले पनि कहिले कहिले एउटा दुइटा गीत गाउनु नि त आमा गीत त आउँदैन नि मलाई बाबु आउँदैन गीत त आउँदैन